ऊंचाई सियासत में आए हैं अपनी नामवरी के लिए नहीं अपनी शोहरत के लिए नहीं बातिल निदामों की निकाबत के लिए नहीं जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं आए बल्कि इस दौरे पूरा शोभ में और मादियत से भरपूर दौर के अंदर आज भी हम बात करते हैं शरीयत मुहम्मदी की बात करते हैं निज़ाम हिलाफत रास्ता की बात करते हैं अबू बकर उमर उस्मान वाली के कानून की बात करते हैं और हजरात ग्रामी कदर अल्लाह तबारक वाली के फल करम से मुल्क उसके अंदर अनारकी को भी पैदा नहीं करते इंतजार को भी पैदा नहीं करते फसाद को भी पैदा नहीं करते हम दावत देते हैं दलाई के साथ बराहीन के साथ तकारीर के साथ कलम के साथ अदिल्ला के साथ मुनावरे के साथ और इन वोट की ताकत के साथ इस सारे के सारे इलाके के लोगों के जहनों को बदल के छोड़ेंगे और निदाम मुस्तफा के इन शाह आलम को उठा के छोड़ेंगे हजरात ग्रामी कदर माशाल्लाह माशाल्लाह